Панкрат, сегодня ты обещал рассказать о самых главных правах человеков. Значит, дело было так. Когда после ужасов войны человеки договаривались о всех мирной конвенции, было очень много споров, потому что всем хотелось включить в нее как можно больше прав. Но потом обнаружилось, что это вовсе не так просто — Просто потому, что после войн и разрушений у них не было средств на то, чтобы каждому дать бесплатное образование и хорошую работу. Им бы супом беженцев накормить. А кроме того, оказалось, что чем больше прав, тем труднее их соблюдать и контролировать. Да? И как же они выкрутились? После яростных споров Цивилизованные миры договорились о том, что надо выделить совсем немного прав, без которых человеки вообще не могут жить и нормально развиваться. Заметьте, нехорошо жить, не безбедно жить, а просто жить по-человечески. И в основную конвенцию включили, ну, самый базовый набор прав, без которых не обойтись никак, и который действует везде и для всех без исключения. А уже следующие конвенции или даже отдельные государства могут давать своим жителям любые дополнительные права. Так вот, первые четыре права таковы. Право на жизнь, запрет пыток, запрет рабства и право на свободу. Договорились, что именно эти четыре вещи базовые, потому что касаются самого человеческого тела и без них человек вообще не может пользоваться никакими другими правами». «Да уж, сложновато будет использовать право на образование, если ты убит». «А что за право на жизнь?» «Получается, мне дали разрешение родиться?» «Видишь ли, поскольку права человеков обеспечивает государство, то речь в них идет о вертикальных отношениях, то есть об отношениях человека и власти. Так и получается, что на практике право на жизнь прежде всего означает право не быть убитым государством. Например, полицейский или солдат может носить оружие, но не может стрелять в человека без веской причины. То есть полицейский все-таки может стрелять в людей. Получается, что даже право на жизнь не безгранично. Именно так. В ситуации, когда террорист или бандит собирается напасть на людей, Полицейский может в него стрелять и даже убить. Но затем уже суды, вплоть до всех мирного будут решать, было ли это действительно единственно возможной мерой. А право на свободу, оно что, тоже ограничено? Конечно. Любого человека могут посадить в тюрьму, если он нарушает закон. Но если кого-то арестовали, то обязаны объяснить, почему. Соблюсти процедуры и дать возможность защититься перед независимым судом, который решит, правильно или нет, лишать человека свободы в данной ситуации. Ну ладно, про жизнь и свободу ясно. А что там с пытками и рабством? Запрет пыток, жестокого и бесчеловечного обращения означает, что в каких бы преступлениях тебя не подозревали представители власти, они не имеют права тебя пытать, добывая признание с помощью боли или унижений. И в любом случае государство не может сделать человека рабом и продать как вещь. И не должно позволять это делать другим. Ну что, понятно про первых четыре базовых права? Вроде все понятно, но я как-то по-другому себе это представлял. Ну, вроде как мы за все хорошее, каждый имеет право на жизнь и свободу, а тут сплошные правила и ограничения. А вот это и есть разница между прекрасной идеей и ее практическим воплощением. Как говорится, добро пожаловать в реальный мир!